तो पहले थोड़ा संभाल थोड़ा ओ भाई ओपी अरे अरे यार ऐसा थोड़ी वो भाई क्या ही जहरीला हेडशॉट ओ भाई Eh, cepat gelet ya. Tidak lawan nerode nih. Bayar. Mantap. Abi mar medikit marah lu turun ya. दे दे दे दे अरे यार बस अरे ऑन हो गया वो साला तेगन मैं पहले ऑन हो गया नहीं नहीं नहीं यार गोवा गेलाय Ô, Bahia! Adriano, Ya, pembelajaran. Anu kunjung lambat, nyebut dia. Nyebut jalan.